在周一的部分，我们会逢到的是适合荧幕前女性朋友们的凤凰日。无论您是要祈福还愿，或者是想要帮自己补运，都是很适合在当天去做执行的。另外，在当天呢，也是可以适合呢帮自己做这个开仓出库财。还有，不论男女的部分，都很适合透过中医或者是养生馆呢来调整你的经络、修眉，来让我们的运势呢可以大开。 在当天也是很大力可以做交易斡旋的。再来就是看一下周二这一天呢，我们会逢到的是物探病的日子，尤其是当年度呢病符星数，或者是说本身呢我们有逢到这个呃运势比较低落的朋友们呢，请记得呢如果要拜访这个亲友哦，生病的亲友们呢，请务必呢要提前或者是延后还下，才会是比较吉祥的。 在这一天呢，有另外一件事情是适合我们做的，也就是如果家中的墙上有出现了一些细缝啊，或者是那个有需要补土的地方，我们都很适宜可以在周二这一天呢补墙哦，来达到这个补运哦，强化我们的这个风水的这个部分。那再来就是周三了，在周三这一天呢，我们逢到的是。 岁合大尽的日子，当天非常适宜可以开光动土，也非常大力呢，需要入宅安香的朋友们使用。这一天也很大力，如果有在经营这个事业的朋友们，你们也要安置一些机台呀、机器呀，甚至生财的器具哦，比如说印表机呀，或者是电脑等等的这种的哦，那么也都可以适合在当天呢安置上。这一天也很适合呢。 针对如果睡眠品质不佳的朋友，可以重新做安床的一个动作。礼拜三这一天也是很适合放水的哦，所以如果有需要放水的朋友们，可以参考一下。东北方哦，可以大进我们的姻缘；南方可以大力我们的人际部分，还有呢，在西方的部分呢，可以增加我们的财运。 再来看一下，就是周四的部分了。在周四这一天呢，我们会逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是申时。那么在申时呢，也就是下午的三点到五点的这个区间呢，有几件事情是适合我们做的。第一件事情就是，如果您刚好是在家中，我们就可以帮自己做沐浴，来除掉身上的晦气。那么另外呢？ 就是第二件事情呢，是很适合在当天，不论您是在办公的位置，或者是在家中呢，可以把我们的这个工作的环境，或是居住环境呢，做一个整洁。好，那这这一天呢，做扫射呢，也是可以让第一个病气呢，跟晦气呢，都比较适当的，可以做消散的一个动作。 第三样事情呢，就是在当天是很适合做放水的，也就是老师稍早说的那三个对应的方位。那它的效果呢，尤其在这个申时去做的话，会更加的好。 另外，我们来看一下，就是周五这一天哦，它逢到的是我们当月的月破大号，因此呢，大部分的集市都会建议少取，尤其当天又逢到了天贼星数入到当日的日课里面，所以呢，会带来的影响是针对交易啊，或者是说，呃，本来想要谈好的事情呢，都容易呢会有一个反面的效果呈现，所以不建议在当天去做。 过多的一个斡旋或者是谈判事宜哦。另外，我们看一下，在周六这一天，我们逢到的是当月的大偷休日。家中如果有一些中小型的家具需要移动，或是重新做摆设，都是可以在当日做移动的。当天也同时也是很适合做同时的开池跟放水。我们同样可以在申时这个。 这个时辰，也就是这两个小时内，在下午的三点到五点的时候呢，进行开池跟放水。那么切记呢，在当天呢是特别特别大力我们招贵人来的。那么您可以依照您工作的需求，常常会面对的贵人，如果是女性的朋友的话。 比如说，您如果是专做专柜啊化妆品的，那么您的业务对象可能都是女性朋友，那么我就会建议呢，我们可以把它放在东北方。那如果是一般的，就是属于呢跟自己同性的朋友嘛，那我们就可以把它放在南方。啊，但但是呢，在当天呢，针对南方的效果呢是会加强翻倍的哦，大家不妨可以参考看看哦。 那另外就是在周日这一天了，周日这一天同时也会逢到呢，是适合放水哈，还有开池的日子，尤其在这一天呢是非常大力事业的。如果您的事业刚好正要开始起步的话，老师会非常建议呢，我们可以起一个早，也就是呢在早上的晨时七点到九点的这个时刻呢。 摆上那个可以帮你转运、福运的风水摆件哦，在当天做开池跟放水都是非常理想的，因为呢，它可以达到这个荣耀天门的一个效果，让你凡事呢都能够再添上一笔哦，喜上加喜。 这一天呢，周日啊，也非常适合我们出行跟入斋。所以，如果有要出游的朋友们，也不妨可以在周日呢安排一个小小的旅行，来让自己的生理、心理都能够达到松懈的一个效果，让自己可以重新充电，准备一周的开始。这一天也非常适合呢，如果您有经营小事业的，想要开市谋事的话，也很适合在这一天做进行哦。 以上是针对当周的重要日课吉凶，接下来让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先第三名是我们属猴子的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，基本上呢，在这个礼拜哦，是属于转化的一周。 所以非常建议呢，我们不论在做任何的事情啊，都要用不同的方式去应对哦，呃，不要呢太过的坚持自己旧的模式哦，可以让你带来更多的好运跟成效。在这个礼拜，你们的精力相当的充沛，所以呢效率特佳，所以请务必呢要加把劲的呢，把手上的一些比较难缠的案子在当周赶紧把它做一个结案。 最可能哦、最好的状况就是呢，把你热衷的事项或者是兴趣呢，也可以在当中呢去做一个决定哈，去开始学习哦，对你呢，在下半年呢会有加分的一个效果哦。再来，让我们来看一下个别生肖在当周有什么特别需要留意的地方吧。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友，在这个礼拜呢会陷入弱点，而这代表的是呢，在这个礼拜呢，如果你有发现自己有不足的地方，就要尽量的谦卑哦，因为很容易呢变成是别人眼中哦可以攻击你的东西。所以呢，在不利你的东西的状况的时候，尽量少发言、少说哦，会比较理想一些。另外呢。 不是呢，只有逃避，而是呢，要另外想尽办法把自己呢不足的地方呢，能够尽快的加强哦。所以需要呢多加的去学习哦，还有进步才会是比较理想的。因为同样的困境呢，没有人希望再重复的来过一次，你们说对吧？那么属老鼠的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数分别是周二以及周六。 下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜呢，是需要学会分享利益的。不管是你今天接的案子有多好，又或者是你今天呢在写的论文有多好，你都是需要别人去帮你啊一把的。因此哦，这个时候呢，你可能需要那个同时挂名啊，或者是说奖金要分一些让利给他人呢，都不要小气。 如果你是经营者，你有可能需要跟别人同时定标的，可能也是有的。但是相对的，你的风险是不是也有人跟你一起共同承担？而且要做 brainstorming 的时候，也有别人可以跟着你一起去思考构想。所以，请属牛的朋友呢，一定呢要学会呢分享利益哦。那么，它同时呢也是另类的一个方式来分享你，来分摊掉你不足的地方哦。 再来，在当周呢，属牛的朋友要留意的天数是周三。下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜是属于需要明明白白的去表明自己的立场哦。也就是呢，你不应该再去迟疑哦，也不要在那边蘑菇，心里想的是说，呃，就等对方呢来跟我谈判。有的时候呢，先主张自己的立场呢。 在谈判的时候呢，比较能够快速的解决你眼前的一些难题跟困境哦，所以会建议属老虎的朋友在这个礼拜，不是要你坚持立场，而是呢要让你去表明，因为有时候表态呢，也可以让你自己呢更清楚、更明白你真正中心思想里面想要的是什么。这个礼拜属老虎的朋友要留意的天数是周四。 下一个生肖是针对属兔子的朋友，在这个礼拜是必须要学会冷静体谅的。而这个部分呢，大多数呢会出现在人际关系上面，有可能是跟家人、跟长辈、跟亲子关系的互动，又或者是跟同侪、长官、平辈的一个状况。不管你碰到什么样的这个会让你歇斯底里，或是想要发脾气的状况呢，都请先尽量呢用一个。 反射的立场去思考，那换换了一个角度去看待这件事情的时候呢，或许呢，你的这个怒气呢就会稍微的缓下来咯。而且在这个言行举止的应对上面呢，也就比较不会那么的不妥了。属兔子的朋友，在这个礼拜要留意的天数是周五。 下一个生肖是属龙的朋友，在这个礼拜呢，是属于有感而发的一周，所以在这个礼拜呢，会是比较容易进入感性的一周哦。比如说看一看过去的照片呢，就会让你感叹，原来过去是这么一回事。好，在这个礼拜呢，如果你的有感而发呢，是用在这样的方式呢，会变成过于的。 多愁啊，所以我会建议呢，把这个有感而发用在你的事业上，去想想你过去的经历呃，让你一路呢走到现在，有对你有什么样的辅助啊？那来让你自己呢更有信心的呢去迎接接下来的事项，那它才会是对你有帮助的这个感想哦。那属龙的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是周一以周六。 下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢是属于恃才而骄哦，所以这个代表的是呢，你在这个礼拜要注意一下，别人可能对你是有认同的，他们对你的才华、对你的人力哦、对你的资历呢，都是非常的肯定，但是你是不是呢，会有点大头症了呢？所以请务必呢，要注意一下自己的这个对应模式哦。 才不会让人家觉得，哎呀，你怎么这么的不知谦卑呢？所以呢，属蛇的朋友在这一点呢，请务必记得呢。虽然得到认同，但是也一样要维持谦卑才是硬道理哦。在当周要留意的天数分别有两天，一天是周四，另外一天是周日。 下一个生肖是针对属马的朋友，在这个礼拜是属于需要并肩共战的一周，所以呢，在这个环节上面也会代表的是，你是不适合一个人单枪匹马的去拼你的事业，或者是说去谈判，就算要去抢案子呢，也要带一整个团队去，才能够代表是你们的决心毅力，还有包括呢，你们所有的这个。 呃，source 才能够让人家觉得可以放心的交案子给你们哦。属马的朋友呢，在这个礼拜呢，请呃一定要跟你的这个周边的组员啊，甚至是跟你的家人啊、亲密的对象，都要有一致的一个这个共识。那么你们在经营感情或是事业上面呢，才可以更加的顺遂哦。 在这个礼拜呢，属马的朋友因为运势相当的强盛，所以并没有需要留意的天数。再来就是针对属羊的朋友，在当中呢会得到赏识，而这得到赏识呢，代表是别人会帮你做转介绍啊，或者是有更多的机会来临，所以请务必不要放掉这个好时机哦。 不过，在这个礼拜要留意的天数有两天呢，分别是这周的头尾，也就是周一跟周日。会建议在这两天呢，尽量呢先让自己停下心来做好规划。那其他的时间呢，再来好好的冲刺我们的事业就好了。下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜逢到的是大畜之周，而这个畜呢，在易经里面呢，代表的是我们是。 丰收的是可以有所收获的，所以在这个礼拜呢，你的收获可能来自于别人对你的认同，或者是财力，甚至呢可能是意想不到的一些资助。所以请务必呢要好好的妥善的运用你的资源哦，让他们呢可以呢让你借力使力，不费力的在帮你呢在往上攀爬。那么属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，这个。 还要呢，记得哦。如果说你呢得到了这个助力的时候呢，也不要忘了提拔一下你周边的人哦。当周呢，并没有需要留意的天数。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于开创有成的一周，尤其是针对你新的正在推动的案子，或是即将要成型的一些东西哦，在这个礼拜呢，就可以呢比较有明确的一个方向。 好，甚至如果说你是想要呃建立一段新的一个感情啊，或者是通路啊，在这个礼拜呢，也都是相当不错的时机点。那在当周呢，并没有需要留意的天数，所以请各位朋友好好把握这一周的好运势。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜是属一气呵成的一周。 也意味的是，在这个礼拜我们要一鼓作气的，好好的往前冲就对了。为什么这样子才可以让我们的敌人，还有让我们的竞争对手，他们可以追随不及，赢在起跑点？有的时候可以让你在后面的时候呢，比较相对的轻松一些。你们说是不是呢？那么属狗的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是周二哦。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜是逢到。 比较容易进入焦虑、误事的一个状况，所以非常建议，如果你觉得心情很七上八下的状况之下，又要做一些重要的一些细节的工作或是决定，请你务必要先让自己呢，不管你要去抽根烟，虽然老师觉得这很不健康，或者是说你要去喝杯咖啡、喝杯茶，让自己呢的这个心情能够平复之后，再来看这些事情。 还会是比较吉祥的哦。好，那么属猪的朋友在当周要留意的天数有两天，分别是周一与周三。以上呢是我们当周的生肖运势。接下来让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属羊的朋友，第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这。 三个生肖的朋友，在这一个礼拜哦，这三个生肖的朋友呢，有一件很重要的事情，你必须呢要去在人际关系上哦。如果你是想要多了解他，但是呢，你只有透过你自己单方面的，你并没有透过其他层面的方式，比如说现在很方便，我们可以透过这个社群。 啊，我们的 Facebook 啊，或者是说透过 IG 等等的，你都可以透过追踪来了解一下对方最近的心情啊，或者是说他的一些生活写照啊，那来了解他的兴趣跟喜好。即便有些东西可能是比较表面的，但是至少呢，我们可以知道大方向这个人呢，呃，他的取向是怎么样子的。所以建议哦，你一定要。 更新这方面的状况，因为比如说他在这个礼拜不开心，可是你并不知道，所以呢，你在跟他沟通的时候，可能对方就觉得显得不耐烦了。所以说，在这个礼拜呢，务必要学会更新，还有要学会补充。补充是什么意思呢？也就是如果你能够在他原有的兴趣上面，可以讲说，哎，我好像看到你之前有去吃什么，我发现还有另外一家还不错，我们要不要一起去吃看看？ 类似这样的一个方式呢，就可以得到更多的共鸣，可以让感情的加温速度呢，再持续的攀上去。好，那可可以呢，为你们呢再造更多的机会见面跟相处哦。那好感度当然呢也会提升很多喽。所以呢，这三个生肖的朋友，请务必记得老师哦，在这个礼拜呢，要提要你们呢要做的这两件事情，就是更新以及通。 还可以让你们感情更加的甜蜜哦。以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号加入老师。我是金怡老师，感谢大家的收看。还有有报名三月二十号法会的朋友们，我们的法会也已经顺利落幕喽。那也谢谢大家的支持与爱护。我们下周再见了，拜拜。